Разговараме со четворица професори кои што ни доаѓаат од Институтот Карнобат од Софија како дел од Еразмус размената на Универзитетот Гоце Делчев. Најправин ќе разговарам со Дина Атанасова која што е раководител на оваа група и на институтот. Ви ќе ни кажете малку повеќе за вашиот институт, кој е институтот од Карнобат и каква е соработката која што имате со Универзитетот Гоце Делчев. Добар ден. А, института в Карнобат е създаден 1925 година с указ на цар Борис III. А, да се занимава основно с селекция на ечемика, пшеница и овес. А също така водиме подробни агротехнически а, изследвания в областта на полски култури, зърнено-житни и колега, който се занимава с селекция на овце. Плодност на съработката с нашият университет. А, ние имаме договор с агрономическия факултет а, с университета Гоце Делчев в, в Штип. А, имаме съвместни а, проекти, научно-изследователски. А, при нас а, работи една докторантка, Наталия Маркова, която се защити наскоро дисертация. А, и надяваме се в бъдеще да си увеличим изследванията. Марина Стоянова, ќе ни кажете нещо повеќе за тоа што успеавте досега да го видите на Университет от Гоцелчев, кое е до сегашното ваше изкуство? Здравейте, много ни е приятно, че сме тук. Искрени благодарности за безкрайно топлото посрещане към всички от града и към всички колеги. За нас е изключително интересно и приятно да сме тук. Страшно сме впечатлени от работата на колегите, защото изключително много факултети, изключително богата лаборатория, може да се прави почти всичко. Има всичко необходимо за една много интересна съвместна работа и проекти за напред. Маргарет Илиев, кажете ми дали е ова ваше първо Еразмус изкуство? и що мислите генерално за Еразмус програмата? Добър ден. И аз за първи път наистина съм по програма Еразмус тук в Штип, в университет Гоце Делче в Македония. Моята специалност е селекционер овцевът и като такъв работя с професор Козелов. С него днес бяхме в един месокомбинат Свети Никола, където разгледахме проработката на месо и продукти от производство на месото. Много съм впечатлен от работа на института, лабораториите, топлото посрещане на колегите и надявам се на бъдеща съвместна, съвместна работа по съвместни проекти. Василка? Василина. Василина. Василина Манева, вие покрай тоа што нали, присуствувате тука како Еразмус, ќе одржите и некои предавања, мислам дека веќе одржавте дел од предавањата, на што се однесуваат предавањата кои што вие како професори ги одржавте овде? Здравейте, Значи, ние с професор Илия Каров обсъждахме възможността за бъдещи съвместни проекти. много е добра идеята, тъй като при вас също има много добра база при нас а, има много добри опитни полета и може да вършим съвместна работа по нали, мониторинг на полски култури, ограничаване на пестицидите и замърсяването с тях и обучение на фермери и на м- занимаващи се с земеделие. Дали до сега имате соработка с университета от Гоце Елчев или пък може би с някои други университети от Македония? Ами, а, до сега нямаме, но се надяваме да имаме бъдещи разработки. Да. Hvala.